אז האם הברית החדשה נועדה להנמיך מהתורה, או להפוך לנו את החיים לקלים יותר? ככה שכל אחד עושה מה שבא לו, שהרי תמיד יש סליחה? או בקיצור, האם הברית החדשה מבטלת את המצוות ונותנת רשות לחטוא? אז לפני שנשיב לטענה הזאת, חשוב להבהיר, כשהרבנים משתמשים במונח תורה, הם לא באמת מתכוונים למצוות תורת משה, אלא למצוות ההלכה הרבנית שחז"ל המציאו אלפי שנים אחרי משה. ראו לדוגמה את דברי הפתיחה של הסופר היהודי-חרדי המפורסם, חיים שימל, שכותב בספרו "התורה שבעל פה". יהודים מעולם לא הלכו אחרי המילים המילוליות שבתורה, אלא אחרי המסורות של הרבנים, שמאמינים כי אלוהים נתן עוד תורה למשה על הר סיני, תורה שבעל פה. אבל המיתוס הזה של התורה שבעל פה, כבר הקדשנו סרטון אחר, בו תוכלו לצפות בלינק הבא. האם באמת הברית החדשה מקלה על חיי המאמינים? מה לדעתכם קל יותר? לקיים מנהגים וטקסים חיצוניים, כגון חבישה של חתיכת בד על הראש, ליפוף רצועת אור על היד, לא לקרוא נייר טואלט בשבת, דברים שלא באמת משפיעים לנו על הלב, על מערכות היחסים, או עוזרים לנו לאהוב את הזולת בצורה טובה יותר, או ניתוח לב מעמיק וחודרני, כפי שדורש ישוע והברית החדשה, על מנת להחדיר רוח ללב האבן שלנו. בברית החדשה, ישוע דורש שנאהב אפילו את האויבים שלנו, ונקריב המשאבים שלנו למען המסכנים. אתם מבינים, הברית החדשה לא באה להקל עלינו, להפך, הסטנדרטים עולים. על פי הברית החדשה, בעיניו של אלוהים כל אותם מנהגים וטקסים חיצוניים שהמסורת שלנו פיתחה ודורשת לשמור באדיקות, ממש לא מרשימים אותו. הם גם לא גורמים לנו לאהוב או לעזור לזולת בצורה טובה יותר. הדחף הטבעי המושרש בכולנו לעשיית מעשים טובים ועזרה לזולת, נובע מהמחשבה שככה אלוהים יהיה חייב לנו בחזרה, או כי אז אנשים יהיו חייבים לנו כשגם אנחנו נצטרך עזרה. אבל אלו הם מניעים אנוכיים, שבפועל נועדו לשרת את עצמנו. זוהי לא אהבה אמיתית. מה המניע הנכון היחיד לעשיית מעשים טובים? אהבה. כשאלוהים עשה את המעשה האצילי ביותר, הוא הפגין את אהבתו אלינו, בעודו מתגלה אלינו בדמות המשיח, ומקריב את חייו עד למוות, כדי שאנחנו נזכה בסליחת חטאים. לכן, ביטוי מתבקש לכך יהיה שגם אנחנו נחקה את מה שאלוהים עשה עבורנו, ונושיט יד, נאהב ונשרת את הזולת. לא כי מישהו חייב משהו למישהו אחר, לא מתוך פחד ולא מתוך כפייה, אלא כביטוי לאהבתו של אלוהים ולדוגמה שהשאיר לנו במשיח ישוע. למען האמת, בתקופת התנ"ך, ממש כמו היום, עם ישראל היה כל כך רחוק מאלוהים, עד שאלוהים הכריז, חודשכם ומועדיכם, שנאה נפשי. מה שמעניין את אלוהים זה לא הטקסים שלנו, הנרות שאנחנו מדליקים, הסביבונים שאנחנו מסובבים, או הארוחה הפעם בשנה עליה אנחנו מדלגים. אלא הלב שלנו, היחס שלנו אל הזולת ואל בריאתו של אלוהים. על פי ישוע, מה שבאמת מטמא אותנו, זה לא מה שאנחנו מכניסים לפה, אלא מה שאנחנו מוציאים ממנו. הפה שלנו מהווה מראה למה שמתרחש בתוך הלב שלנו, המחשבות שלנו. ולכן הכריז ישוע. האינכם מבינים שכל מה שנכנס לפה יורד אל הבטן ומוטל למוצאות? אבל הדברים היוצאים מן הפה נובעים מן הלב, ואלה מטמאים את האדם. כי מן הלב נובעות מחשבות רשע, רציחות, ניאופים, זנונים, גנבות, עדויות שקר וגידופים. אלה הם המטמאים את האדם, אבל אכילה בלא נטילת ידיים אינה מטמאת את האדם. על פי ישוע, המילים שלנו, כמו גם המעשים החיצוניים, הם פרי של מה שמתחולל בליבנו. לדוגמה, ניאוף, אונס או בגידה הם תוצאה חיצונית של החטא שבתוך הלב, התאווה שבמחשבות שלנו. ולכן הוא לימד ש... כל המביט באישה מתוך תאווה אליה, כבר נאף אותה בליבו. ישוע רק מעלה את הסטנדרטים. ההבנה המוסרית של ישוע מהתורה נוקשה הרבה יותר מפירושו של כל רב. אבל הנה מה שמיוחד בישוע. אם מצד אחד ישוע מחזק ומרומם את הסטנדרטים המוסריים של התורה, מהצד השני הוא גם מעלה את החסד. חסד וחמלה שקשה לקיימם. לא פחות מהסטנדרטים המוסריים הגבוהים שהציג. שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן? ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלחי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לתבוע אותך לדין כדי לקחת את כותנתך, הנח לו גם את מעילך. ומי שמאלץ אותך ללכת איתו מרחק של מיל אחד, לך איתו שניים. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. בתרבות של המזרח התיכון הקדום, ולצערנו עד היום, הכבוד העצמי של בני האדם מוביל למסע של נקמות אינסופיות. נקמה על נקמה על נקמה על נקמה. ישוע דרש לשים לזה סוף, אבל איך? על ידי חסד. במצווה עין תחת עין, שן תחת שן, אלוהים לימד את עם ישראל שחייהם של כולם שווי ערך. לדוגמה, עין של עבד לא שווה פחות בעיניו של אלוהים מעין של מלך. אבל המסורת הדתית לקחה את זה למקום אחר, ופירשה את זה כאישור לנקום, מה שמוביל למסע אינסופי של נקמות. דם שמביא לשפיכת עוד דם, שמביא לשפיכה של עוד דם. ישוע אומר לנו, מספיק, תפסיקו לחפש נקמה. אי אפשר לפייס אנשים על ידי נקמה. אי אפשר לגרש חושך עם עוד חושך. רק אור יכול לגרש חושך. רק אהבה תפייס אנשים, לא נקמה. איך? בכך שמראים להם חסד. בואו נודה בזה. זה לא נשמע קל או פשוט בכלל. הרבה יותר מאתגר מלנשק מזוזות או לא לאכול צ'יזבורגרים. נכון? אבל חכו, זה הולך ומסתבך. כי ישוע לא דורש שנאהב רק את אלו שאוהבים אותנו בחזרה, אלא אפילו את אלו ששונאים אותנו. בעוד ההלכה הרבנית מלמדת כי ואהבת לרעך כמוך, תקף אך ורק בין יהודים שומרי מצוות? לזה הקדשנו סרטון אחר בנושא. ישוע דורש להראות חסד ולאהוב את כולם. גם את הגויים, ואפילו את אלו ששונאים אותנו. שמעתם כי נאמר, אהוב את רעך ושנא את אויביך? ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים. כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. הן אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם? הלא גם המוכסים עושים זאת. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיוחד שאתם עושים? על פי ישוע, אם כעסת לשווא על אחיך, רצחת אותו. פינטזת על אישה אחרת, בגדת באשתך. ישוע לא מקל עלינו, להפך, הוא לוקח את הסטנדרטים הגבוהים של התורה, מקשה אותם, ומוכיח לנו שבעצם המסורת היא זאת שזנחה את התורה והגמישה את מצוותיה. אבל ישוע לא מעוניין להקשות עלינו בצורה דתית, לגליסטית ונוקשה, אלא בצורה שתגרום ללב שלנו לשנות את ראיית העולם ולהשתנות. כתוצאה מכך, נאהב, נשרת ונקריב מעצמנו למען אחרים. לא מתוך כפייה או פחד מאלוהים, אלא מתוך אהבה, הערכה וכי אנחנו אסירי תודה על מה שהוא עשה עבורנו. ישוע הוא הדוגמה שעלינו ללכת אחריה. בעוד תמיד עלינו לשאוף למוסריות נעלה, עלינו גם לזכור שזה לא המקום שלנו לשפוט אחרים, אלא לאהוב ולהפגין חסד. אלוהים הוא השופט העליון, לא אנחנו. ראו את דבריו של שאול השליח בברית החדשה. התורה באה ובכך רבו העבירות. אבל היכן שהתרבה החטא, החסד שפה עוד יותר. וכך, כשם שהחטא משל במוות, כן גם ימשול החסד באמצעות צדקה. והתוצאה? חיי עולם על ידי ישוע המשיח אדוננו. אם כן, מה נאמר? הנמשיך בחטא כדי שירבה החסד? חס וחלילה. אנו, שמטנו לגבי החטא, איך נמשיך ונחיה בו? האינכם יודעים כי כולנו אשר נטבלנו למשיח ישוע, למותו נטבלנו? נקברנו איתו בטבילה למוות, כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים, כשם שהמשיח הוקם מן המתים על ידי כבודו של האב. שכן אם התאחדנו איתו במוות דומה למותו, כך גם נתאחד איתו בתחייתו. זאת אנו יודעים. האדם הישן אשר בנו נצלב איתו, כדי שיהרס גוף החטא, ולא נהיה עוד עבדים לחטא. שהרי המת משוחרר מן החטא. אבל אם מתנו עם המשיח, מאמינים אנו כי גם נחיה עמו. אנחנו יודעים כי המשיח, לאחר שקם מן המתים, לא ימות עוד. המוות לא יוסיף לשלוט בו. הרי במותו מת אחת ולתמיד לגבי החטא, אך בחיותו הוא חי לאלוהים. בדרך זאת, גם אתם חישבו את עצמכם מתים לגבי החטא, אך חיים לאלוהים במשיח ישוע. לכן, אל ימשול החטא בגופכם בין התמותה, ואל יכניע אתכם לתאוותיו, ואל תמסרו את איברכם לחטא, ככלים של רשע, אלא מסרו את עצמכם לאלוהים כאנשים חיים שהוקמו מן המתים, ואת איברכם תמסרו לאלוהים ככלים של צדק. החטא לא ישלוט בכם, כי אינכם תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד. ובכן מה? האם נחטא מפני שאין אנו תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד? חס וחלילה. בקיצור, הברית החדשה מבטלת כל רשות לחטוא. חשוב להבין, גם חז"ל הכירו בכך שתורתו של המשיח תהיה שונה מזאת של משה. ראו דבריהם בתלמוד. עתיד הקדוש ברוך הוא להיות יושב בגן עדן ודורש, וכל הצדיקים יושבים לפניו. והקדוש ברוך הוא יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח. לסיכום, אם בברית סיני היינו תחת מצוותיו של משה, בברית החדשה אנחנו תחת מצוותיו של המשיח. והחיים הם לא נהפכים לקלים יותר, להפך, הם מאתגרים, אבל גם מספקים הרבה יותר, שהרי הם לא מושרשים בפחד או כפייה, אלא באהבה ובחסד. Our ministry, One for Israel, is an initiative of native born Israelis on the forefront of media and high tech evangelism, boldly proclaiming salvation to Israel. Raising up leaders and equipping them with the tools they need to transform our communities. We also provide humanitarian aid to Holocaust survivors with the love of Yeshua. Join us as we share the gospel in Israel. Become one for Israel.